berarti kudune hitung puluh berarti ya itu pengajar di tujuh puluh delapan puluh orang berarti kita sama yang iya, itu kan orang tukang apa cukupnya itu yang jadi impor jangan nggak boleh impor <clears throat> sortir une sortie de